El govern espanyol i també el govern català estan intentant vendre la recuperació econòmica, oblidant que si això no arriba a la gent, no existeix. Les coses, l'economia està en el servei de les persones. Si les persones no noten la recuperació, no existeix aquesta recuperació. En tot cas, cal deixar ben clar que la reducció de l'atur no és necessàriament creació d'ocupació, perquè una part important de la reducció de l'atur és caiguda de la població activa per la via dels joves que se'n van a l'estranger, per la via dels immigrants que tornen al seu país d'origen, per la via de la gent que ja no busca feina perquè està desmotivada. Dit això, sí que s'està creant en petita escala ocupació, però sobretot el que s'està fent és distribuir, repartir insolidàriament aquesta ocupació, perquè la gran aposta de la reforma laboral va ser propiciar el contracte a temps parcial, que té des del punt de vista empresarial dos virtuts. Una, que és molt desregulat, és a dir, permet a l'empresari fer el que vol, i des del punt de vista del govern pretén presentar estadístiques positives quan el treball equivalent a temps complet pràcticament no ha crescut. El segle XX és el segle a partir del qual l'ocupació ha jugat un paper clau en tot, no només amb l'obtenció d'ingressos, sinó també amb l'articulació social, i sobretot el treball és la base de l'estat social. Eh, sense aquest factor treball no hagués existit aquest estat social junt amb les lluites obreres. Què ha passat en aquests moments? Jo crec que com a conseqüència de la globalització i del repartiment del treball a nivell mundial, no dels beneficis, que continuen igual, els països desenvolupats estan patint, estem patint de manera molt dura això. Quin és el futur? Jo crec que el futur passa per una combinació de factors. Primer, no perdre de vista que el treball continua sent el gran factor, no només d'obtenció d'ingressos, sinó d'articulació social. En segon lloc, saber de on poden sortir nous llocs de treball. I claríssimament això al nostre país depèn fonamentalment del sector atenció a les persones i a, eh, atenció al medi ambient, sostenibilitat. Però més enllà d'això, hem de començar a pensar en què el futur no s'articuli només sobre la perspectiva del treball, que han de donar la possibilitat de garantir que no es cau en l'exclusió social a partir de la garantia de determinats ingressos mínims, eh? les rentes mínimes garantides de ciutadania, i jo crec que això és determinant. Però per això cal un sistema fiscal potent, que és el que no té Espanya, perquè en definitiva el problema no és de manca de treball, sinó de no utilització d'aquest treball com a forma ocupada. En aquest sentit, el nostre grup eh, està plantejant una proposta que consistiria en vincular aquests ingressos bàsics a la desenvolupament de tasques de naturalesa comunitària vinculades amb aquestes funcions. El que històricament ha estat el treball reproductiu, que mai s'ha reconegut ni tan sols s'ha pagat, fer-ho, però no com a conseqüència de l'entorn només familiar, sinó de la pròpia corresponsabilitat dels entorns familiars amb la societat i amb els poders públics. Els sindicats, com totes les formes d'organització social i polítiques fruit de la societat industrialista del segle XX, estan en crisi, en crisi de transformació, això és evident. Ha desaparegut l'hàbitat amb el que el sindicat, sindicalisme com a forma d'organització social va créixer. L'hàbitat era una empresa integrada, gran, a l'hàbitat era una identitat dels treballadors, tots amb les mateixes condicions de treball, el qual ajudava a tenir cohesió identitària, identitat de, de classe, l'hàbitat era una economia tancada i l'hàbitat era un estat nacional. Això donava un espai, això és el que va permetre al sindicalisme no només conquerir drets als centres de treball, sinó alhora forçar que un estat que només havia estat policia, fronterer i fiscal eh, es convertís en un estat social. Això és el que s'ha trencat. Aleshores, la reconstrucció d'aquestes formes d'organització social durant molt de temps, jo crec que es mantindran sent útils, el que passa que ja no amb el marc de l'estat nacional, necessitem construir-ho a nivell almenys de la Unió Europea, i és molt difícil fer-ho amb una empresa desintegrada, on la desintegració de l'empresa comporta també la desestructuració de totes les condicions de treball i el conflicte entre treballadors, d'una mateixa empresa a centres de treball que un està a Àsia i altres estan aquí, d'entre empresa principal i empresa secundària, entre treballadors subcontractats i de l'empresa principal, entre ETTs i empresa principal, entre homes i dones, entre gent immigrant i gent que ha nascut aquí. Aquesta és la gran estratègia del capitalisme financer avui, desestructurar, i aquesta desestructuració provoca de desestructuració d'identitat com a classe obrera i també dificultats a les formes típiques d'organització. Aleshores cal repensar això, però és tremendament difícil i molt probablement, doncs, no ara però en les properes dècades, assistirem a un procés que ha passat en altres moments de la història i és que el sindicalisme li cedirà eh, el veieu amb altres formes d'organització social com els gremis li van cedir al sindicalisme. Ara mm, no sé ningú que sàpigui dir què és això, perquè mai els contemporanis han sapigut definir el futur. Màxim que han fet els més lúcids és identificar, identificar les crisis i el futur sempre l'han construït la gent a partir de les seves pràctiques quotidianes. Quan els sindicats miners van començar a recollir diners per atendre les viudes que es quedaven sense cap ingrés a la família, ningú sabia que estaven construint el sindicalisme d'avui, ho estan fent però des d'aleshores aquí han passat 150 anys. Hi ha una cosa que es fa ara, que jo crec que és un error, és eh, confondre formes d'organització social en general amb sindicalisme. El sindicalisme és una forma d'organització social molt concreta, que és organització de treballadors al centre de treball amb l'objectiu d'utilitzar l'acció sindical, que és negociació col·lectiva, conflicte i vaga, per poder disputar les seves condicions de treball i de vida. Això és el sindicalisme. Aleshores, els moviments socials juguen un paper molt important, però ni tenen aquests objectius ni tampoc se'ls mesura des d'aquesta naturalesa. Jo crec, per exemple, el tema de les marees ha estat un tema molt important, però les marees acaben influint en l'ambient social, però no negocien condicions. Llavors doncs jo crec que seria bo separar aquestes coses i no confondre-les. Eh, les formes d'organització sindical eh, continuen tenint dificultats, sobretot hi ha un fenomen generalitzat que es dona a tot el món, que és que en la mesura en què es produeix aquesta desvertebració del treball, això dificulta la cohesió organitzativa. I a Espanya hi ha un altre fenomen encara molt més greu, el model de relacions laborals espanyol no ajuda al sindicalisme, perquè és un model amb el que les condicions de treball que es negocien afecten a tots els treballadors, estiguin o no estiguin organitzats. De fet, el model de relacions laborals espanyol és l'antítesis del sindicalisme. El sindicalisme és, els treballadors s'agrupen i els que s'agrupen, només els que s'agrupen, es sindiquen, aconsegueixen negociar unes condicions que els beneficien. Però, en canvi, aquí a Espanya no és així, amb la qual aquest, aquest element propicia un tipus de sindicalisme amb el que els treballadors no veuen el sindicalisme de treballadors, sinó el sindicalisme per a treballadors, on ells són només clients o receptors o usuaris d'una altra cosa que veuen com a factor extern, que és un problema, i això també a vegades porta el propi sindicalisme a situar-se en aquesta tessitura. El treball a Espanya tindrà elements comuns a les de tot el món perquè la dinàmica aquesta de desestructuració productiva jo crec que continuarà durant algun temps, en formes sofisticades, no? com és l'autoemprendiment, que algú ha qualificat com l'autoexplotador de si mateix, i a l'individualisme, no com a expressió de llibertat, sinó com a manera d'externalitzar els riscos del capitalisme més important cap a baix i al final es troba l'autònom allà autoexplotant-se a si mateix. Això, que és un fenomen mundial, eh, es mantindrà. Jo tinc l'esperança de que el procés de reestructuració a nivell global i la força que adquireixin països com a Índia, com a Xina, millorant les seves condicions de treball, dificulti les estratègies del capitalisme de dumping competitiu i, per tant, en alguns països més desenvolupats, com Espanya, a nivell europeu i així, es pugui començar a remuntar aquest factor de recuperació de drets i de cohesió. Perquè no oblidem que fa dos dies Corea era el nou amàs de la degradació salarial i ara en aquests moments hem aconseguit millores importants. I clar, això és molt complex perquè Xina, aquí externalitzem a Xina, Xina externalitza a Vietnam, Vietnam externalitza a Tailàndia, Vietnam externalitza a Bangladesh, les dificultats per fer front a un capitalisme que es belluga amb total llibertat arreu del món davant de formes d'organització que tenen les dificultats perquè el propi capitalisme les entra en conflicte. Però jo crec que amb les properes dècades podrem veure un resorgir perquè amb la mesura que aquests països creixin amb les seves condicions de treball també dificultin més les estratègies de dumping del capitalisme, de les grans corporacions multinacionals. Thank you.